अरे सर हॉस्टा अरे अरे अरे सर दूसरे डिवाइस चल भी जाओ सर इतना स्लो क्यों चलते हो चैनल कंटेंट नो हाँ इस पे रहेगा इस पे रहेगा अरे न्यू कुछ आएगा ये क्या है वॉज दैट कल हमने खोला ही नहीं लॉन्च जो भी जुड़े गाइस वेट कर लो यार थोड़े थमने तो हमने लगा ले अपन अबे चल भी जा यार क्या गंदा इंटरनेट चल रहा है सेकंड फ़ोन में मेरे लगा है क्या off what the fuck what the f हाँ अभी चलो वेट वेट थंबनेल आ रहा थंबनेल आ रहा वेट अरे रुको रुको मैं मैं जस्ट अभी मच्छर मार रहा हूं तो मैं हाथ उठ गया तो खून खून हो गया मेरा हाथ लॉल <laughs> मैं रुको देखो हां हां मैं मैं भी बहुत थंबनेल लगा रहा हां हां हाँ, हाँ, हाँ। ये नोटिफिकेशन है यार मेरे सेकंड डिवाइस में हम्म हम्म हम्म गेमिंग अबे लग भी जा PUBG मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए ऑन चेंज थंबनेल अभी मेरा चेंज थंबनेल नहीं होता है सबसे बड़ा ग्लिच हाँ बोलो सर बोलो सर अरे वेट कर लो मैं बहुत थंबनेल ओमनेल सेट कर रहा थंबनेल लगा रहा मैं क्या क्या कह रहा है बंदा अच्छा अभी नोटिफिकेशन आया नाइस कितना लेट नोटिफिकेशन क्या नाम था उसका अपलोड थंबनेल अबे थंबनेल भी अपलोड हो जा मैंने क्या कोई चैट मिस किया क्या ना कोई चैट हमने मिस नहीं किया गाइस अभी थंबनेल भी अपलोड हो जा लॉल थंबनेल ही नहीं लगता रे आर आई पी थंबनेल ही सेट नहीं हो रहा तीन मिनट का फ्रेम हो गया अबे लग भी जा साला थंबनेल हाँ लग गया लग गया अभी ठीक है done save hi technical hurt मुझे कोई मान रहा है मॉर्निंग वाइब्स आर ओपी रे ये क्या हो गया इसका गेम साउंड थोड़ा कम कर अबे यार थंबनेल लगने में इतना टाइम थोड़ी लगता है हो तो रहा है मेरा सेकंड वैसा लग गया हमने लग गया गाइस एक बार चेक कर लो रिस्टार्ट मार लो फोन सॉरी स्ट्रीम फोन क्या रिस्टार्ट मारो हाँ थंबनेल लग गया मोनेटाइजेशन ऑन सब डन अभी अपन यूट्यूब खोलेंगे अभी अभी हो गया स्ट्रीमिंग यूट्यूब ओपी बोलते और क्या चल रहा है सर सर दूसरे डिवाइस में थंबनेल तो हमने लगा लिए सर उसमें स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा है और कुछ नहीं एक अच्छा सा कमेंट कर दो सर हम उसको पिन कर देंगे जल्दी जल्दी कमेंट करो एक अच्छा वाला उसको पिन कर देते अपन अच्छा सा एक कमेंट पिन करते या फिर मैं ही कर दूँ मैंने एक टी लगा दिया अपन So you watching us about है अबे यार ये पिंक का प्रॉब्लम दे रहा है कल से जो four eighty one forty four P में चला minimum minimum minimum minimum done ना ओके कमेंट कर दे चलो हम ही कर देते हैं हम ही पिन कर देते हैं तुम्हारी अर्थ नहीं है सर चलो इसको ही पिन कर देते हैं कोई ना फोर लाइक्स नाइस यार गाइस चैट भी कर लिया करो जो आ रहे हो उसमें चैट भी कर लिया करो स्टे भी कर लिया करो जैसे हर्ष ब्रो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे तब हम क्या करेंगे तो स्टे भी कर लिया करो तो फाइव लैक्स कंप्लीट नाइस रे बस टू की वॉचिंग क्या ही बोले चलो गेम पे भी थोड़ा फोकस दे दे आ गया क्या hello lovely Singh bro thanks for joining the stream stream connection इतना स्टेबल मतलब वो क्या होता है हमको नहीं पता आ जाओ सर हमें काम करके आए मिनिमम मिनिमम ವಾಷಿಂಗ್ ಮೋಪ್ ಇದೆ अब एक टीडीएम लाना था कोई ना हेलो हेलो रौनक है रौनक सॉरी क्या भाई टीडीएम लाना था पहला मैच है अंतिम भी हाई है बहुत मेरे जोर से बोल या बंक कर रहा है क्या online tuition bunk nice nice nice ऐसे ही करते रहो देश खतरे में है अपने देश खतरे में है सर थ्री हंड्रेड राउंड है हर्ट क्या नाम था hurt subscribe my channel lol how you got that point wait अपन पिन करते हैं वेट करो प्लस पिंग व्हाट द और टीवी खराब था आ, हाँ, बोला ना आई एम हैकर बोलते लॉल अरे क्या सा साउंड है भाई बंद कर इसको मेरे पिंग बहुत ही आई है कहाँ उतारा रे ऊपर गन थी भाई गंदा पिंग आई बंदे क्या गन फाइट गन फाइट ओहो nice stay tune and keep supporting love you all हाँ ये इसको पिन करेंगे अपन इसको पिन करते वेट वेट वेट चलो पिन कर लेते wait code watching nice nice nice ইঙ্গিত না দিয়েও পরিস্থিতি সেই পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে তাদের মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ তোপে একার এপ্রিলের পর সিদ্ধান্ত ঠেকাতে কি কি পদক্ষেপ দরকার তা নিয়ে রবিবারই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুধবারের আলোচনার উপর স্থির হবে সম্পূর্ণ লকডাউন এখনই করা উচিত নাকি উচিত জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রোজ রেকর্ড ভাঙছে নতুন করোনা ভাইরাস তার দ্বিতীয় নিবেগ আজ নিচে হানা দরকার ভারতে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নয়া পরিসংখ্যান বলছে নতুন সপ্তাহে প্রথম দিন नंबर दो हक दिए সংক্রমণ এক লক্ষ আটষট্টি হাজার নশো বারো এর মধ্যে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা বারো লক্ষ পেরিয়েছে अमर होने का फर्क फर्ज है हाँ, घंटा स्ट्रीम में तो रहता তুলনায় অনেকটাই কম একদিনে করোনার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে পঁচাত্তর হাজার ছিয়াশি জন। लॉल গত বছর ডিসেম্বরের প্রথম ব্রিটেনে আইন মেনে ছাড়পত্র পায় ফাইজারের কোভিড ভ্যাকসিন এরপর এক এক করে Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson সহ একাধিক সংস্থার क्या लिख रहा है अरे अरे ऐसा क्या if you girl then okay if you boy then हम उस टाइप के नहीं है ब्रो নতুন মিউটেটেড স্ট্রেনের সামনে প্রায় অকেজ প্রতিহত হচ্ছে প্রতিষেধক। এই অবস্থায় চিকিৎসা বেড়েছে। इंडिया के हम पर पग लॉल पाँच दिन से क्या लिख लो पाँच दिन से तबीयत खराब है अच्छा गेट वेल सुन रहे और रेस्ट इन पीस रेस्ट करो पीस में ताकि वावलेट काओ লাল লোকটা উনক কো জন্য আনা ঠিকটা করছেন আগুনে দুশ্চিন্তা করতে পারাপারিতে একটা আকুত হচ্ছে বলে ধরা নিয়েছে এটা কি পিঙ্কার প্রবলেম আন ড্যাম दट পিঙ্ক हाँ मरा नहीं लॉस मर लिए तो मर गए थे ब्रो आते ही नहीं थे हम पे तो पिंक टट्टी दे दा बहुत ही हाई पिंक ये फिक्स करने का कोई चीज सीन है क्या रौनक पिंक फिक्स कैसे करें अपन ऑफ स्ट्रीम भी हाई पिंग है ऑन स्ट्रीम तो उससे भी हाई है ఒకటి పింగ్ హాయ్ ఇప్పుడు टर्निप से कर दो स्टीम अरे अरे नहीं बहुत और भी टट्टी है ऑमलेट या स्टीम डब ये दोनों को नेट अरे नहीं रे ऑफ स्ट्रीम भी नहीं लैक कर रहा पिंग हाई नेट का प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज नेट हाई स्पीड है I check my speed three watching nice nice nice nice हाँ भाई अब गेमिंग का वीडियो देखो अभय अभय गेमिंग का वो कौन है वो कौन है भाई वो कौन है पबजी मोबाइल लाइव ये ऐसे फोन चलाना पड़ेगा रे बैठ जैसे चलो सर हाँ डब्ल्यू ले लूँगा ओके कोई ना मॉन्टेज क्यों नहीं बनाते ऐसे ही मन नहीं करता ओके यार नाइस नाइस किल चोट आजा नंबर छः के बाद बंदा मैं भी कहाँ पे कहाँ पे बंदे ब्रो ओ फक मेरे पे एक बंदा मेरे पे ही बंदा लॉल लाइव में टीडीएम है क्या पबजी मोबाइल लाइट में टीडीएम आ गया कब का आ गया था ना बड़ो रौनक माइक भी ऑन कर ले यार वैसे भी स्ट्रीम में वॉचिंग नहीं आती मेरी तू तो माइक ऑन कर ले क्या बंदे है क्या बंदे मेरे को फुटते पा रही थी लाल टीवी फोन का सब्सक्राइब माय चैनल अरे ये सब फोन्स कैसे मिलते हैं साले नहीं ये मेरे पास भी है ये मेरे पास भी है ये मेरे इमोजी के सेक्शन में रहते जाना कहा है नमस्ते आ जाओ आना है क्या इसको जाना कहा है भाई गाना का है bro oh fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck कहाँ से कहाँ से कहाँ से प्रे बोलते रौनक हगू बोलते अरे ओपी बोलते रस रस रस दो नॉक दो नॉक है दो नॉक है last one last one then रस ओपी बोलते बॉट ड्राइवर भाई एकदम ओपी ड्राइवर थे अपन जल्दी जल्दी हिल जल्दी हिल ना रस मेरे को एफ एफ में आलोक मिल गया कंगो कंगो fuck fuck fuck fuck sorry bro Raunak sorry sorry sorry ये हो गया तेरे को बच बचा नहीं सकते सॉरी एफ हो गया bro sorry sorry really sorry third party हो गया थर्ड पार्टी हाँ। हो चुका है नहीं नहीं नहीं बहुत टफ है ब्रो सॉरी कवर में है क्या सच में सच में आ गए आगे आगे अपन आगे आगे आगे आगे अबे क्या गंदा स्मोक कर रहा मैं कर रहा स्मोक तुम जाओ जा जा जा नंबर नंबर तीन जाओ नंबर थ्री जाओ जल्दी जाओ मैं नंबर थ्री जल्दी fuck sorry sorry sorry sorry sorry अरे फाइव कीमो क्या तेरे पे भाई फाइव का मो दे जल्दी जल्दी नंबर थ्री फाइव का मो जल्दी प्लीज मेरे पे है जल्दी जल्दी अरे क्या भेज रहा है ये मैच रिजर्वेशन ना क्या तू लीव कर दिया भाई नंबर थ्री फाइव का मो फाइव का मो जल्दी जल्दी कॉन्गो बड़ो हर्ट्स क्या अरे कार दोनों साइड से पड़ी यार भाई फिर भी मैंने दो बंदा नॉक किया था यार बंदा बंदा आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया अरे लॉल कार्ड अभी भी ठीक है जोन में जा सकते हैं अपन stay tuned and keep supporting love you all अरे कौन सा अबे पिन मैसेज में जो किया है वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को लॉल हर आजा आजा अबे जल्दी यार कैसा बंदा है भाई तुम इतने लेट क्यों बैठते हो रुक रुक रुक रुक रुक फक फक फक दोनों का एफ हो गया दोनों साइड से फट रही है एफ हो गया इस साइड इस साइड आप भाई गाड़ी से नहीं जा सकते अपन गाड़ी से जा सकते तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी जल्दी गाड़ी में एक गोली गाड़ी गया अबे हील बाद में कर अब गोली ना पड़ जाए बस पूरा रोटेट कर रहा है भाई गाड़ी ब्लास्ट भी उड़ा भी नहीं सकते अपन गाड़ी उड़ा नहीं सकते ब्रो गाड़ी पूरा डैमेज है क्या क्या क्या देख रहा है मैं पिन मैसेज नहीं मेरे को नहीं दिखाया कौन है कर फ्यूल भी खत्म हिल कर ले पीछे से बंदे आएंगे देख के पीछे से बंदे आएंगे फाइव का एमओ है क्या अरे कोई ना नेक्स्ट जोन इजी है नेक्स्ट जोन ज़्यादा दूर नहीं है बस लूट नहीं है अपने पे आ, हाँ, मेरे को नहीं दिखा रहा हर्ष पता नहीं क्या सीन रौनक टू स्ट्रीम डिसलाइक करके आया क्या मेरा हाँ नंबर एक को भाई आपको नहीं बुश लॉल क्या कह रहे हो सर हाँ हाँ वो तो पता हाँ, हाँ, हाँ। nice nice nice bro hello Tanishk भाई क्या हाल चाल भाई ये भी शायद पिन नहीं होगा ये तो कैसा ही हो गया लॉल हाँ ये पबजी अरे अरे अरे सर सर ऐसा क्या हमारे लिए रुक जाओ सर अबे लूटे रहे अबे गंदा पिंग दे रहा है कल से डीएनएस चेंज करना अबे बंदे बंदे बंदे बॉट है या बंदा है रियल है क्या पर ओ भाई दो गोली में मार दिया अकेला अकेला अकेला अकेला easy easy easy easy easy OP OP भाई क्या भाई कूद कूद के क्या मारा एक गोली में मैं नॉक एक गोली में नॉक भाई क्या ऊजी लगाया यार लॉल हाई साउंड लैग अरे ऑमलेट ग्लिच ब्रो सॉरी क्या ही बोल रहे भाई ऊजी ओपी मेरे को एमो चाहिए फाइव की अबे फाइव का दे दे बा एंड्रॉयड में क्या लिख रहे हो सर एंड्रॉयड में खेलते और एड्स आईफोन रिकमेंड लॉल ओ भाई पीछे से पड़ रही है कहाँ से कहाँ से भाई स्ट्रीम करने जा रहा हूँ ओके बड़ो ओके ओके आया आया स्नाइपर है क्या मेरे पे एट एक हाँ आ गया बोलो देखे देखे देखे पता है पता है पता है पता है क्लोज है हेलो ब्रो हेलो ब्रो मेरे पे है मेरे सामने मेरे पास है मेरे पास है मेरे दोनों साइड से दोनों साइड से पड़ी दोनों साइड से पड़ी मैं गया मैं गया और एक है और एक है और एक है और एक है देख और एक है और एक है नाइस दोनों साइड से पड़ गई टी खेलना पड़ेगा हार्ट ही नहीं बैठ रहे सुबह सुबह हाँ सर ओके बड़ो master gaming I love PUBG lol भाई ग्लिच हो गया हेलो ब्रो हेलो আর সেটা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা লিখিত আবেদন করেছিলাম তারা তার সমস্ত তথ্য এটা নির্ণয় করেছেন যে মমতা হে হে লল ব্যানার্জি তাকে চব্বিশ ঘন্টা জন্য আটকে রাখা হয়েছে। আমি তো বলেছিলাম পুরো নির্বাচন থেকে তাকে আলাদা করা হবে। একজন মুখ্যমন্ত্রী লল রে দায়িত্ব জ্ঞানহীন सुबह सुबह हार्ट नहीं बैठता यार आर आई पी ছড়াচ্ছেন নির্বাচন কমিশনকে অ্যাটাক করেছেন central force one device connected ইভিএমকে অ্যাটাক করেছেন যেটা দিয়ে জিতে এসেছেন আর যেহেতু হেরে যাচ্ছেন তিনি উল্টো বলছেন थंबनेल व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों कर रहे हो Tanishk one will play granny Sunday में भी और उससे पहले नॉट श्योर जून में होगा अब सीधा आइए हाँ, हाँ। एक गंदा नेट इसमें होता है भाई साहब गेम ही ऑन नहीं हो रहा लॉल अब मैं भी पबजी चालू कर रहा हूँ मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्या बोर्ड से एग्ज़ाम कैंसिल कल डाउनलोड किया लॉल बोर्ड से एग्ज़ाम कैंसिल क्या लिख रहे हो हर्ष लिख क्या रहे हो सर पोस्ट वन मतलब वह कहाँ रहता है तू कॉन्गो कॉन्गो <laughs> भाई भाई भाई जून में होगा अच्छा पहले कब था अच्छा पहले मई में था अच्छा लॉल हमारे अभी तो जून में ही है उन्होंने फाइव मंथ्स है अभी भाई वो भी कम है unable to please restart your device क्या सीन है ये महाराष्ट्र में अच्छा वहाँ पे तो लॉकडाउन हो गया अप्रैल ट्वेंटी नाइन में था अच्छा अच्छा अच्छा ये टीडीएम लाना पड़ा हाथ नहीं बैठ रहा अबे ये क्या सब पिंग का क्या करा है रोहित पिंग का क्या करूँगा डीएनएस में ऑफ स्ट्रीम भी हाई पिंग ऑन स्ट्रीम भी हाई पिंग है पिंग प्रॉब्लम हो रहा है बहुत पूरा मैं काम ही क्या खेलता पूरा पर मैं काम ही खेलता वाले पिंग का प्रॉब्लम हो रहा है यार पबजी मोबाइल लग साढ़े चार सौ प्लस पिंक देख देख खेल ही नहीं पाता ऐसे इतना टट्टी पिंक नेट से मर गया यार लॉल तूने एक साथ How to fix internet error, bro? एक बता अब तक सबसे कम पिंग कितना ब्रो लास्ट दो दिन से पहले 50 40 ऐसा देता था हर रोज ऑन स्ट्रीम लास्ट दो दिन से सीन हो रहा है ढाई सौ से नीचे जा ही नहीं रहा है एक सौ अस्सी चल रहा है बहुत कम फिर भी स्टे नहीं कर रहा है student two hundred plus and पहले टू हंड्रेड प्लस में इतना हाँ, क्या अटक नहीं था अब टू हंड्रेड में अटकता है बहुत टू हंड्रेड अरे यार nice nice flick nice flick है अबे यार अच्छा मार रहा हाँ लॉगिंग पेज पे जो गेम क्लाइंट रिपेयर है वो करके देगा एक बार तो फिर सब रिसोर्स डाउनलोड करना पड़ेगा ना आफ्टर स्ट्रीम होगा वो अब तो नहीं होगा देखते आफ्टर स्ट्रीम करके हाँ रिसोर्स डिलीट हो जाता है बड़ा पता है हमको अबे देख पिंक की वजह से वरना सब हेड पे गया था सब हेड पे जा रहा था बस गेम क्लाइंट रिपेयर करते थे अच्छा अब नेक्स्ट गेम बड़े ओ नाइस नाइस रीगल डिलीट मैप्स वगैरह डिलीट मैप्स अच्छा अरे अरे अरे कैप्टन ओपी बोलते चारों ओर से मार दे यार आज वाचिंग नहीं आ रही भाई वाचिंग आती है आजकल जॉर्डन सर की सेवेंटी प्लस लाइक्स इजीली हो जाता है जॉर्डन पे पता नहीं कैसे क्या मार रहा है एम टू फोर भाई हैकर सब कनेक्ट हो रहा है एम टू फोर अबे क्या सीन है भाई এবং স্ট্রাইকার अबे हाँ पीछे से ही मार दो तुम सेम ड्रेस पहन के आते इसलिए सीन होता है हक दिया पिंग ओ भाई नाइस What I अबे यार नाइस नाइस नाइस लाइक आ ये वो भी कर दो ले लो नाइस लॉगिन पेज पे कैसे जाते अबे यार ये तो चालू कर देता है करना कैसे है रोहित अबे तू तो स्ट्रीम छोड़ के ही चला गया सिंक का एक्सचेंज कर रहा था किसी ने मेरे को बोला रिपेयर करने से ठीक होगा बट मैं रिपेयर करके आया लॉग आउट करना पड़ेगा ना हाई अभी hello what going okay repair repair routine repair upload update files will be deleted तो करना क्या है यहाँ पे रिपेयर डिस्ट अभी करना क्या है रोहित आता है फिर करते हैं अपन अभी अब ट्विटर में कर देगा क्या सीन है भाई ऑथोराइज करना था ना जब ऑथोराइज हाँ हो जाएगा हो जाएगा अभी रिवर्स में मारते तेरे व्यूज़ कम हो गए लॉल सच में क्या मैंने देखा ही नहीं कोई ना पता नहीं क्या सीन चल रहा है आजकल पबजी में ज़्यादा वॉचिंग नहीं आती मेरे को नहीं दो टू ट्वेंटी वन ही तो है उसके बाद फ्रीज हो गया अरे ये कैसा है कौन क्या कैसा है हमने देखा ही नहीं कुछ अभी मेरे को दिखाई नहीं रहा सेकंड डिवाइस में दिखाई नहीं रहा मेरे को बहुत सारे डिवाइस में नहीं दिखा रहा ये सब आ, मत लगाओ छोड़ दो जो अबे क्या सीन है नेटवर्क यार कितने सारे ग्लिचेस चलेंगे यार पबजी के यहाँ पे दिखा रहा है बट वहाँ पे नहीं दिखा रहा है I am I YouTuber Stadia YouTube क्या YouTube streamer category gaming gaming lol लगाना चाहिए यार देखते अपन लगाते बट मेरे को दूसरे डिवाइस में नहीं दिखा रहा ना अबे क्या सीन है भाई बे, बेकार में लॉग आउट किया बेकार में लॉग आउट किया अरे वाईफाई कनेक्ट करके देखे क्या अपन अरे Tanish live nice hello YouTuber Rohit welcome back क्या हुआ अरे कनेक्ट ही नहीं हुआ मेरा लॉग आउट करके मैंने क्या ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना था तेरे को तू क्या कह रहा था ना वो क्या बोले उसको रिपेयर विपेयर नहीं हुआ मेरे से भाई साहब वॉचिंग स्टे ही नहीं कर रही सात की वॉचिंग एक सेकंड में गिर गई यानी एक की वॉचिंग बहुत देर तक रहती है क्या ही बोले सैड लाइफ हाँ एक प्रॉब्लम है कौन सा प्रॉब्लम है कौन सा प्रॉब्लम है ब्रो नाइन की watching are you serious are you serious are serious हाँ डी एन एस कौन सा यूज़ करता है मैंने डी एन एस यूज़ ही नहीं किया टेन वॉचिंग ओ भाई मारो मुझे मारो लाल भाई भाई भाई जो भी नहीं हुआ लाइक से सब्सक्राइब भी कर दो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दो रे भी अपन आप, आपको अपना स्किल दिखाते हैं अभी गेम चालू हो जाए दस की वॉचिंग नाइस सात की वॉचिंग देख से फिर से भाई क्या ही बोले अढ़ाई की अढ़ाई पी लॉजिक बंदे से ही नहीं करते लॉल कोई रेड वेड है क्या फिर से नौ की वॉचिंग ओहो अभी ये कनेक्ट ही नहीं हुआ logging fail please WiFi connect करूँ क्या अबे साले कनेक्ट ही नहीं हो रहा क्या ही बोले प्लीज़ वेट डीएनएस क्या बोल रहा है डीएनएस डीएनएस यूट्यूबर वेट अबे सुन बोल बोल ब्रो बोल ब्रो बोल खावना हिरन uh, नहीं होगा क्या नहीं होगा भाई लो, लोडिंग पे अटक गया है लॉगिंग uh, के लिए वीपीएन अच्छा हाँ, हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा यार बेकार में लॉग आउट किया कोई ना थोड़ा गाइस थोड़ा बफर हो सकता है Yap bro हाय बेला डीएनए हम्म, हम्म, डालने के लिंकन में कौन सा डीएनए दिया bro but DNA I am waiting wait wait करो ब्रो वेट मैं मेन मेन आईडी से देखता फिर से प्रेस करो अभी देखते हैं अपन नंबर लीक हो जाएगा किसका मैडम लाइव करो यार अच्छा करेंगे जरूर करेंगे वी पी एन अब वी पी एन नहीं करते ये सब ऑफ स्ट्रीम करेंगे ये सब ऑफ स्ट्रीम करेंगे चल कोई ना वी पी नहीं करता मैं वेट माइक अपन दिल्ली मतलब तो छोटा हो गया क्या अरे वो बड़ा हो जाएगा अपने आप इजिल अपने आप but dive. 3 minutes, nice. नाम का एक वी है उसमें मुझे समथिंग आता अबे नहीं करना मेरे को वी पी एन हाँ पांडा वी पी एन वाली भी ऐड मिला लॉन अबे रिस्टार्ट करते हैं अपन पता नहीं क्या सीन है don't know what the scene is बिना विपिन के चलता नहीं है क्या लॉल भाई भाई भाई भाई भाई दस की वॉचिंग थी इस चक्कर में सब वॉचिंग भी गिर गई चलता है अरे कोई ना मैं मेरे को पता है क्यों नहीं चल रहा अभी चल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा लॉगिंग नहीं हो रहा please wait one minute before logging in नहीं प्लीज़ वेट एट ना सेकेंड अच्छा fifty five fifty four count down कर चल कैट में काउंट डाउन कर एक मिनट देखते देखते आई पैड कितना फास्ट है <laughs> लॉल भाई forty six forty five 44 43 hello mysterious gamer thanks for joining bro lol DNS दिया ते को बाद में देख लेना अरे ज़रूर देख लेंगे डीएनएस से होता क्या है मेनली अपलोडिंग स्पीड में तो कोई फ़र्क नहीं होगा ना अपलोडिंग स्पीड में फ़र्क नहीं होना चाहिए बाकी सब ठीक है bro iPad lol X gamer को बोलो ब्रो ओके लॉगिन हुआ हो गया डीएनएस से मैं भी भाई खेलता हूँ अच्छा नहीं देन ओके देन हम भी लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई ऑफिशियल और वर्ड मतलब ऑफिशियल डाउनलोड है अच्छा किसको उसको पूछ रहे हो एट द रेट ऑफ देखे ट्रैक करके पूछो ज़्यादा बढ़िया होगा वाईफाई मेरा थोड़ा ग्लिची है इसलिए मैं वाईफाई से खेलता नहीं इट वाईफाई से एक स्टेडियम खेल गया था लेट्स गो आइए बीपीएन से खेलते एक मैच देखते हैं क्या कैसा सीन है बी पी एन अगर सीन बुरा रहा देन देख लेंगे डी एन एस से होता क्या है ऋतिका रोहित पिंग बहुत नहीं हाई पिंग है अभी भी हाई पिंग है ये कब ट्वेंटी कभी तीन सौ RIP my thing. अबे यार पिंग ठीक दे रहा है पिंग ठीक ही दे रहा है इंटरनेट अच्छा हो गया तेरा थोड़ा बहुत मतलब तो मतलब तो ये मैं वाईफाई से नहीं खेला लॉगिंग इशू नहीं आएगा हाँ मैं ऑफ कर रहा hello hello views bot wait a second bro कर मारो आप स्क्रीन को now everything okay now everything will be okay hello views bot कभी स्ट्रीम में सेव भी कर लिया करो ब्रो की वजह से मतलब डीएनएस की वजह से क्या डीएनएस की वजह से ब्रो अच्छा पिंग क्या हाई रहेगा अब ठीक है ना ओके अबे लोडिंग में आ गया आएक्सी का क्या हुआ पता नहीं उसका क्या सीन है उसका नाम एक्सी है भाई दबे आएक्सी नहीं है sir did not please return to the logging page and try again क्या ही बोला आर आई की फाइव वॉचिंग नाइस नाइस अब ठीक है ना ओके जो भी नहीं हुआ लाइक से सब्सक्राइब भी कर दो या कर दो यार लाइक से subscribe also please or enter match cancel okay अभी इंटरनेट अच्छा दे रहा है अभी इंटरनेट अच्छा देगा हाँ चल छोड़ कोई बात नहीं अरे स्ट्रीम छोड़ के मत जा उसमें बहुत बड़ा बात हो जाएगा ब्रो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हालांकि मैं कीबोर्ड ठग दिया अरे दिख तो सर नोप नोप एक टीडीएम एक टीडीएम एक टीडीएम लास्ट टीडीएम डन ही रहा सर रेडी लगा सर माइक भी ऑन कर लो नहीं जा रहा बे I don't got any audience कोई ना भाई यूट्यूबर रोहित करो वेट करो वेट करो कितने देर तक कितने दिन तक ये शॉर्ट में व्यू सब्सक्राइबर नहीं ए पिंग पिंग प्रॉब्लम फिक्स ही नहीं हो रहा है हेलो स्लगर माइक भी ऑन कर ले अरे कौन से देश का फ्लैग लग के रखा है R I P Raunak R I P Raunak one one eight five की ऑडियंस है बोल रहा ना don't not any audience I one one eight five की है बट पबजी की तो नहीं है ना भाई तेरी क्लिप में आई है, है पता है मैंने जो क्लिप अपलोड किया देखा था भाई उसमें मेरी वॉइस से ज़्यादा तेरी वॉइस अच्छी लगी सबको आई है वाला लाल गंदा पड़ा दोनों मिलके मार दिए अरे सुन ना डीएनएस डीएनएस चेंज करने से क्या पिंक का प्रॉब्लम फिक्स होगा हाँ मेरा ऑप्शन भी हाई पिंग दे रहा है एक्स गेमर कौन है एक्स गेमर टकता है हाँ संडे संडे संडे होता है रे देख यार पिंग का टट्टी दे रहा है मेरा पिंग आ, मैंने टेस्ट किया अच्छा हम भी टेस्ट कर लेंगे ब्रो कोई ना thank thank for the backup ओहो ओहो और भाई क्या हाल चाल है ओके चलो मैं मैं मुझे नहीं नहीं नहीं नहीं समझे हम कहना क्या चाहते हैं सर मैं कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी एक्टिंग को गंदा वाला मानना पड़ेगा अरे दस की वाचिंग आ रही सीरियस अरे सीरियस टेन वाचिंग ओपी बोलते हैं इसका बच्चा है ये किसका बच्चा है लॉल्स <laughs> स्लगर देखो स्ट्रीम में कोई बोल बोल रहा है किसका बच्चा है ये पता नहीं इसके मम्मी को पता सुन लेगा oh R I P my background copyright मिल जाएगा मम्मी से कॉपीराइट मिल जाएगा रिप्लाई ओपी अबे गंदा हक दिया मेरा गेम मेरा गेम हक दिया कौन है एक गेमर एक गेमर रौनक हाँ दिलों को ब्रेड इनकमिंग आड़े आड़े तो केम मिलेगा कोई से नहीं हाँ कोई किसी ने नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा टी से अप्रो क्या अप्रोचिंग अरे नहीं मिलेगा यार सिम में नहीं मिलता है उतना नहीं मिलता क्लेम मिलेगा बट स्ट्राइक नहीं मिलेगा ब्रो कोई ना दस की वॉचिंग से चार की वॉचिंग सैड लाइफ रे ओपी ओपी खेलते कौन नाइस क्या मतलब मतलब बस आज जोर से बोल समझ में नहीं आया अरे अरे अरे लॉल मेरा पिंक टट्टी दे रहा है एग्जामर के साथ क्या एग्जामर के साथ এদিকে মোহনকে আমি টিমে গিরি চলে গেছে বলাই মাঠে সাগর বলেছে আজকে পরিষ্কার গিরি গিরি কোন পাড়ার গিরি আমরা পথ করছি पी भाई এখানে আমি গিরি চলে গেছি मैंने स्ट्रीम वो देखा फिर वीडियो में देखो क्या ही क्लच था वो हाँ ये আমি তো এখন রাস্তা বদলে প্রথম পঁচিশশো টাকা এভাবে এই কি আছে সাগর কি বলছে जा भाई ये टाइम বাজে বাজে তো এর সাথে কালকে কথা হলো কিছু আমার সামনে বলে বলে যে যদি মেয়ে ঘুরে আসে ওইটা ওইটা ওইটা ওইটা সেকেন্ড ব্রো ওইটা সেকেন্ড আর লল रेडी करो बड़ा मेरा नाम एक दिन नहीं है अरे अभी lol I need a weapon. Uh, कब तक है स्ट्रीम बारह एक बजे तक बारह एक बजे तक बुढ़ो हर्ष बुढ़ो हंस क्यों उड़ा need a weapon. Next game bro শুনছি হ্যাঁ জানবি অনুভব তো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ও প্রসাদ বেরিয়ে গেছে তো হ্যাঁ ঠাম্মি প্রসাদ খেয়ে বেরিয়ে ঠাম্মি next game bro Raunak mike on कर ले यार क्या हालचाल ट्यूशन बंक कर रहा है क्या ट्यूशन बंकिंग मैं आऊँ क्या next game bro break YouTube पर डायरेक्ट गेम में आता हूँ नेक्स्ट गेम चिकन वॉइस होती है ना जो मतलब ये आवाज निकालता है कहां से लाया अरे इवेंट से मिला मेरे को पूरा मैं वीडियो डालेगा नाइस पंगो मेरा पिंग बहुत ही हाई है 600 plus ping bye okay bye भाई एक बंदा मरेगा नहीं आपसे एक पूरा स्क्वाड नीचे तो आपका पिंग ही आया बंदे भी आए बंदे तो आए लॉल मैंने लाइव कितने देर तक स्टार्ट किया बे यहाँ पे लाइव स्टार्ट दिखा रहा है सोलह मिनट का मैंने तो बहुत देर पहले लाइव स्टार्ट किया था हाँ। पता नहीं सीन है आपको कम से कम एक घंटा हो एक घंटा हाँ fuck fuck fuck fuck fuck गंदा वाला गंदा वाला हाँ। बहुत दूर है बहुत दूर है इजीली रिवाइव कर पाएगा इजी है आजा आजा आजा आजा आजा जल्दी आ एक गन दे दे एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा हो तो एक गन दे दे हाँ मेरा आ, फिर आऊँगा स्ट्रीम में मैं अभी जा रहा काम है ओके कुछ गन दे दे खाने खुले दीजिए तो गन ब्रो दो बंदे मेरे पे मेरे पे गन नहीं है तो नो हेल्प मिल गया मिल गया मेरे को गन मिल गया बट ला नहीं पा रहा मैं गन ऊपर है अब हट जा नंबर दो गन दे दे नंबर दो यूएमपी दे दे इस पर दे दो यार नंबर दो अबे साले हक दिए तो अबे गन ही नहीं है मेरे पे नहीं मेरे पास तो एक भाई एक एम भर भर के हम एक सौ पचास आम है क्या पास दो दो एक मिल गई ना मेरे मेरे पास स्कारल है मेरे को बस हेलमेट दिला दो भाई अभी भाई कुछ कर देंगे हाँ स्कारे ले लो मेरी मेरे स्कारे ले स्कारे बोल रहा है इसे लड़ रहे मेरे पे स्कारे अच्छा, ले लो मेरी मेरे को टीसी है मैं स्कारे टीसी दे रहा हूँ ब्रो हॉरर गेम कब तो होगा देखते ब्रो अबे हील है तो हील देना ना हाँ मेरे पे सिर्फ पेंट लगा ओके कोई ना मेरे पे है इंजेक्शन है इंजेक्शन लगा लेते अपन मेरा ब्रो यार सपोर्ट ही नहीं मिलता न्यू गेम क्या स्टार्ट करें सपोर्ट मिलेगा देन ना हेलमेट नहीं है दो की वाचिंग देखो दस की वाचिंग हुई इससे नहीं कर रही क्या ही बोले सैड लाइफ ये बोलो लोग है किधर भाई बंदे बंदे को बताता हूँ मैं लूट रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा क्यों मिल चुकी है भाई साहब एलिमेंट मिल गया चलो पुश करते हैं है किधर बोल तो बोल पहले मैंने आप वहां पे नॉक करा था तो उसने आपको मारा था बॉडी रिवाइव हो चुका है हां हो चुका है मैंने देखा भी था उसको 7 की एमो चाहिए 7 की एमो चाहिए 7 की एमो चाहिए देखो मेरे पे 300 पड़ी है मेरे पे 300 अरे कोई नहीं तो तो पुश करते पुश करते एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं हमको पुश कैसे करेंगे अरे पुश कर लेंगे यार एग्जैक्ट लोकेशन ऑटोमेटिक पर हो जाएगी हाँ वो हमको भून डालेंगे मिलन मोड़े क्या कह रहे हो ब्रो तो चले गए इस टाइम से तो, कोई ना नंबर दो पे बॉट है क्या डीपी है लगेगा लगेगा डीपी ओके आया तेरे बिल और और और है क्या और है क्या कहाँ पे कहाँ पे है किधर wait wait wait wait wait wait कर इस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में एक ही है और कोई नहीं है एक ही है इसका टीममेट भाग गया कहीं वेट कर वेट कर इसको फिनिश कर दो है हाँ। नहीं नहीं सर टीममेट होगा देख देख देख देख के कहीं और है कहीं और है इसका टीममेट तो था ही मुझे पता है अपना तो कहां का पूरा ले लो मेरे से मैं ड्रॉप कर पहले किस पहले क्या इसको नॉक किया था दे दे जल्दी तो मैं डीपी लेके आया मेरे पे खास है इसलिए वर्क दे दिया आपको कोई नहीं और इसका टीममेट हाँ पता नहीं कहीं कहीं होगा इसका टीममेट पर अपने बैठा होगा कहीं ना भाई मेरे पे बंदा बॉट बॉट हां मेरे पे बंदा राजू बोल से <laughs> भाई हील देखना मेरा भाई कार नहीं के रेस स्नाइपर है ले ले अभी अभी मैं मैं आप पेटी मार कर देता बाद में अभी अपनी टीममेट का बदला लेना पहले नंबर दो को मारा का देखे देखे देखे देखे देख के मेरे पे और एक बंदा भाई साहब मैंने बोला था दो नंबर के खूनी ने मार दिया मकौर मकौर मकौर मकौर मैं कौन बड़ा समझ में वेट वेट वेट मैं हूं मैं हूं मैं हूं मेरे पे पुश कर रहा है मैंने पे पुश कर दिया ऑफी बोलते क्लच बोलते क्लच बोलते क्लिप बोलते अब अब दूसरे बंदे से ना पड़ी मेरे को ये पूरा स्क्वाड था जितना मेरे को पता है एकदम ओपी भाई बंदे ये सब जगह मिस कर देते साले ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या था वो भाई भाई सच में Are you serious? Wow. भाई ये सर मेरे को अभी तक यकीन नहीं हुआ आर यू सीरियस भाई मेरे को लगा बॉट नॉक टू नॉक हुआ मेरे को पता ही नहीं लगा क्या ही बोले यार बॉट लेट गया बॉट लेट गया बॉट कब से लेट रहा है भाई भाई अगर अब मेरे गेम हाँ वेदान ये वाला क्लिप रिकॉर्ड करके मेरे को भेज मेरी वाला एडिट करेंगे पहले से जो क्लच था ना पहले किल से तीन क्लिल किए पूरा क्लिप रिकॉर्ड करके भेज ना या फिर मैं ही रिकॉर्ड कर लूँगा कोई ना भाई क्या क्लच था भाई ऋतिक देख रहा था क्या हाँ। अकेला क्लच कर दिया हमने वो भी जीरो एच में भाई अगर आप सेम गेम्स के खेलोगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा ऐसे no bro same games games मिलेंगे मिल जाएगी जॉर्डन को देखो यार तुम जॉर्डन को ना जो रेड मिली ना वो रेड से उसको ऑडियंस मिल गए एकदम रेड ओपी उसके लिए हम पे तो कोई रेड ही नहीं करता पबजी की हमने किस किन कितने लोगों पे रेड किया हम पे कोई रेड नहीं करता ब्रो डू लगाया क्या कौन सा क्लिप कोई ना मैं रिकॉर्ड कर लूँगा तुम कुछ ना तुम बैठ जाओ घर पर रौनक भाई क्या ही बोले सैड लाइफ रे sadness life fourteen like kidding में आर यू किडिंग में गाना गाया ঠিক আছে भाई क्या ही बोले कॉल देना मार मार भाई रेट से कुछ नहीं होता जॉर्डन तो को देख जॉर्डन को देख जॉर्डन को देख साले हर स्ट्रीम में सेवेंटी प्लस लाइक्स भाई हाँ, लिटरली बहुत वहां पे स्पॉन क्यों है क्यों है उसी से मैं स्पॉन करते पबजी वाली भी भाई इसका क्लिप तो बनता है ये क्लिप फेमस हो जाएगा हाँ, हाँ मैंने क्लच किया तुझको क्या डालना नाइस डाल जो मर्जी डाल भाई हम मैं तो शुरू से डालूंगा क्लच देन एंड में बॉट वाला सीन तो एकदम क्या ही बोले भाई लाइक सबसे क्या गंदा लक इसको बोलते हैं हार्ट अटैक ओपी हाँ मेरे को आया था मेरी फटी पड़ गई मेरी फट गई गन मिले तो देना मेरा ग्ली छोड़ा है बार बार हाँ, या हमको ही दो खुद तो कुछ नहीं कर पाते हो नॉक होके आ जाते हो हम क्लच करते हैं तूने फुल एच पी तू नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तूने फुल एच पी जिसको मारा ना जिससे नॉक हुआ मैं उसको फाइव एच पी में मार दिया अब बोल तो इसमें कौन सा बड़ा बात है वो नूबड़ा था अच्छा तो तुम हाँ, क्यों नहीं मैं तो आपके वाले बंदे पे ध्यान दे रहा था आप आपने आपने बोला ना कि अगर आपने बोला था ना कि वो आपको बंदा है तो मैं आपका आप पे ध्यान दे तो पीछे से पड़ अच्छा तो बंदे ने कुछ कर दिया नाइस छह वाचिंग आ रही कॉमेडी में देख यार आज ना वाचिंग बहुत आ रही है बट बंदे स्टे ही नहीं कर रहे छः की वाचिंग सात की वाचिंग आ रही है ग्यारह की वाचिंग हो गई थी अब तो आठ की वाचिंग क्या ही बोले बंदे स्टे ही नहीं करते रहे तो क्या क्या क्या नहीं नहीं नहीं तीन नंबर ने कुछ बोला था मैं आपको स्ट्रीम दिखाऊंगा स्ट्रीम में दिखाएगा मतलब स्ट्रीम चेक कर लूंगा ना आपका स्ट्रीम तो चल रहा है आपका मैसेज तो आया अच्छा तू मेरा स्ट्रीम देख रहा है क्या बैकग्राउंड चल रहा है लॉल और अच्छा टाइम मिल रहा है मेरे को वॉच टाइम की जरूरत नहीं है बे वॉचिंग की जरूरत है <laughs> मेरा मोनिटाइज हो गया अब वॉच टाइम लेके क्या करूंगा हम्म, ये तो बात है यही तो बात है ये क्या ये कारण थे क्या ये मोशन एजेंट है मतलब साउंड ही नहीं है देखने में कार नाइनटी एट और फीलिंग ही नहीं है कार नाइनटी एट का है है बंदे है देख के हाँ। स्कोप मिले तो देना डीपी है डीपी विदाउट स्कोप गंदा लगता है बे डीपी पहले फुल उसको चला देते हैं पहले पता है अब तो डीपी का रिकॉर्ड बढ़ा दिया है एंगल 2.2 के बाद नहीं मे, मेरे डीपी से इजीली रिकॉल कंट्रोलर एकदम चकाचक डीपी चलती थी पता है वो दिन ना रहे भाई पहले एकदम चकाचक डीपी चलती थी क्या पहले डीपी पता गोल गन थी कभी एंगल 2.2 से पहले अब तो रिकॉल ही बढ़ा दिया उसने का अब डीपी ज्यादा हाँ, हम्म, तो नहीं भाई हां फोरेक्स देना अगर मिल जाता भाई मिलेगा तब ना हाँ। बंदे आते नहीं है क्या आजकल इतने क्या है पुश कर रहे हैं स्नाइपर चाहिए क्या ले ले ये दिखने में शॉटगन जैसा है ना नहीं भाई इतना अच्छा तो है इनको बैग चाहिए बैग है क्या नहीं हाँ पड़ी थी वहाँ पे लेवल वन के पीछे यहाँ पे लेवल टू की पड़ी है यहाँ पे और एक लेवल टू की पड़ी है हाँ, बंदे कहाँ भाई बंदे आ गए ना बैठे रिकॉर्ड कर दिया क्लिप लॉल थैंक्स भेज देना इंस्टा डिस्कॉर्ड टेलीग्राम जहाँ पे मर्जी मैं टेलीग्राम एक गॉडजिला हाँ गॉडजिला वर्सेस पॉन्ग देखा क्या मूवी हाँ मैं बेटा वर्सेस खेला हूँ पबजी में भी आ रहा है हाँ वो मैं मूवी नहीं देखा अभी हिंदी डब है मेरे पे चाहिए तो बोलना देख लिया आपने हाँ कब का एक महीना हो गया रिलीज हुआ डब कल आया डब नहीं था ना डब कल आया दे ना मेरे को हाँ दे दूँगा टेलीग्राम है क्या टेलीग्राम हाँ मेरा टेलीग्राम खुद का नहीं अकाउंट है तो अकाउंट तो मेरा भी है मैं चैनल थोड़ी है चैनल पर टेलीग्राम में चैनल क्यों बना है नहीं वो मैं कह रहा था फ़ोन में टेलीग्राम तो में तो लैपटॉप में डाउनलोड करके डायरेक्ट में टीवी पे लगाता हूं डायरेक्ट टीवी पे हार्ड ड्राइव में स्टोर करके ओके मैं ऑफ होया मैं ऑफ होया एक सेकंड ऑफ ऑफ